Assalamualaikum pada mulu mbal eh, kontonal tonnal konto olla comme eh, mbi felendi mbi mbeɗe ɗumna trafolle to mumuyal ke ɓaata ɗum ɗoma ndin eh, mum keta debba kontati min mbi natele ɓe soñinto so alni pal tonnal konton yeah. sorrow to, to the other ones the Bakuta, wherever you look and where you went. This is a big shout out to big man called Never Culture. It album called United States of Africa. United States of Africa. The track of United States of Africa. So all African leaders, wherever you are, we need to get ready, guide us one. Sure. It's all about gun sound system. kay bekala kol balah lanya jaka si kad ya, kan, di nyokono kom ino ko fan so no ta ke be se onire yo Kuma kuyi vila jalon na tale ko tenki makuy bila jalon na dale ko dengi ya maru wallahi apa-apa masanya Mujur zan kaike baba ini bara amma dikiti be kontonna bake bake bake kaye hakilo baka na nekof kaye nekof tulu wanyi baba wanyi tapalula rida ha siyo kejadian nih kang kali bala yin diara ko badi albe dawla bitun mal konto na je gessa to jang na soto mu yalan ko ate fanan keda moti mu yalan ko jadi ba kanu te bala mu mo ahmad jitati amadu aha malo yemne soto badi wuli e isa ebe musu ko la gale ngoy saman dolla jan sanne wulda ah. bari ila ñin jalba kuyate ñin trako diyata bake mbe mol be kontonal be dawda <clears throat> ndoma karamo mbe kontonna ah, nkotoma ñeejo jinio jinio jalba kuyata nkoy ñinata neko eh. fulale botro nko hakkiloɓe neko fo ñin kanne nak nkay e ba koral nin koral nin banol nin tantagol nin fenkol be fotagol Engkau nko la foy dan ke hakilo blandi nane ko bano lan ko nyim bano manya naka fa akan Bila bare nyin akan tra ko akante akante akang akang akang miro de bak. Adi. A ah, jali baka kurano le fo nyin dula aka <laughs> hadiso le fo je. It's very it's very philosophical, very powerful. Ha. aɗum juloñin juloñin diyata bak a diyata bak a diyata ɓitum mbemol ɓe kontonna ɗon mbemol ɓe ah, e fana ɓe joola a ɓari yaafo ñamen ñintirako baba adi a diyatale kuma kenɗol daga foƴe ɓe ah, wakkilla ton lamoytirakola once again ah, jiide banna inim baraa inim baraa inim baraa appelé appelé appelé galiba appelé ɓoyi wallahi ala faɗo mon de ala faɗo ala jide gamu fo ba ya fala jeri yere ay mako ay kora ko sinya do man ding ibaje la falan sinna fonko keno atodun a dane ko fon sa albumo nyil loj no da <laughs> bare bare ko danda baraka ya moy are ngeji be la baraka baraka mbella moy lela jadi bala farson kengal kandunde beda udah nimba alhaji aboubacar karabo jeedelati jama yang kumandi hibola doktala maje gambia ya, ya, ya, iya, ah. Jadi bapak sombong kon ke adisun terlibatkan bakal elektron kama sangwa paman jalastani afat kamara fanan jointa fata kamara be kontrol da bake a tonnal kontrol la badi ngal be daw da ton a kontrol na ko wati wati ke bala music Yeah. mbaɗin fulolɓe dawoda mbaɗum fe konton mbaɗin fulolu laftale nen fulol latira goɗole tan ok naala ñitta goɗo sa ɓayro fana mutora keɓartude man ɗin ñiye mojulalam Malanding eh, ikut école franco mum ke mala ndin école eh, franco mum fo efre eh, o asako ñim asoto man because no um, gambia nya la franco ñim ben no anu, computer ñin kono but unfortunately namal nata so but you cannot have that travel um, কঙ্কাল করে একে বান্দিলে কঙ্ক এমন ফাট ছিলাম কুবাল আকো সুলা সুলা ডল বেলা সুলা suula femba yo anni baranata yo Amen. Almimbara Jaliba Jaliba Kanan Chelo Alpe Dawada Palbe Kontrol Narto Naru Kontrol Muhammad Jao Abaraka Baki Nyalo Nyimba Tinalale Dambamulu La Fulgan kayak dunta kom domanding domanding so ah, anfare Allah terak Allah Allah kanan olveda olveda yaparız. Challo flo, chao flo, balde banna lalbeda olveda, chao banna, anlaşa flo. Ya! Ya! Arkadaşlar yaşadı, anlaşa flo. Misali melek मुल मर्द बना वो तुम मोहम्मद क्या बना जाओ बना मोया पासवारी लेकिन नम मोहम्मद जल गे शाह moro balle balla wala musake mani dero moro balle balla lole mo jao balla ah, ah. eh? flow jawo banna asibiti golle ɓe fuladu balle banna cai alni mbara alfana mbal contonna mbadinolal ɓe dawoɗa mbal ɓe contonna donnal contonla mbal ɓe contonna donnal contonla allah lamay ko aliya ko ñawoña do no stress Nos tres, tres, nos tres, cambian corona, No tres. Um, comme cela me slambe mulula las albumoto because me along uh, next year January jadi baba la new album launch la mungkeda nyatani kan um, na track atul uh, along ko uh, choy uh, uh, aha uh, invisible, untouchable. mbaadimlu comme slang ñañtandi ñamen ɓe tulaɓele mala ke morse woni toon taɓe kala komɓe jalibaɗamman plela so mbaadimlu alɓe dawɗa fonan sal kontonno uh, mbitanin eh, tata ɗum ɗin joɓate fananna tratol ɗol ɗo mbiɗa yalon ko eh, tata ɗin ɗin kanum tewol fanan sewol fanan sewondino baake eh, baake so tata ɗin ɗin la kanum tewol ɓe ɗawoda alfanan aliye ya pare naaleta ñoola doman ɗin yo ala ñum album 2017 naaleta wola 香港搭车真系咁疏， kaya chok 疏即系 sorry。 tata nata jambe sukurrale You this people, uh, now we're not reaching out to the Gambian Colo Radio and Media all the way in Liverpool, UK. uh, The African Heritage Radio, the voice for the voiceless. Uh, 24/7 on the air, rising. jam con con maya masu be senteba dara yo be senteba ali me tra senteba ya be senteba ya be senteba eh dara yo be dara yo be wona dara yo be Biri kama sanke wana ninna molo وانا مودد تعال نجري وانا مودد تعال نجري وانا مودد تعال نجري وانا مودد Moonlight again, best and ever. abidu bitu ah, bitanin jali nanan manan tradula mun kita tere toti Si sisudunala kan kumari mansoi dunia dale manjongkan yang dimumeke Malamu kanarumu mudo dosuleti nyabe banna molu besela tere togela C'est la terre et tout. duniyaana duniya, mu ka calati walakin ka dumana lagi alhamdulillah Ana madula nasu mbadina naso debbo miyam fokanilaayak mbadino ɗo wani mbeɗam fokanilaa kabillo naso naso naso ala mbadino naso bitum baadiŋolu mbaal be kontonna ali ye alla waato munta ke momol lammoy ñiŋ kay mbel danale jaŋ fo waati koteŋ ala baraka baake